Notre Père qui est ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton âme vienne, que ta volonté soit reconciliée comme possible par les puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi et aussi c'est l'idolâtrie. Parce que c'est une des choses qui euh, amène aussi des blocages dans la vie, qui amène des biens dans la vie, qui amène plusieurs choses. J'ai un témoignage qui est très touchant et qui est très répare j'avais fait dans en vacances, on s'aimait beaucoup. Moi, en général, je n'ai pas gardé avec ses amis. Si tu vas, on va te parler, tu demandes des amis, je n'ai pas des amis. Donc, un peu plus l'église et l'école. Dans cette année-là, c'était comme ça. Il est déjà mort, ça depuis longtemps mais était resté avec son frère. Et son frère, il avait un ami. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ami de mon ami, le petit frère de mon ami Il avait un ami, son père il avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Cet ami-là, il était diagnostiqué. Son père, il était diagnostiqué. Et cet ami, de les petits frères de mon ami, il avait un ami qui est son frère était bien prière. Et ces garçons-là, qui son frère était bien matifère, son père, il travaillait dans le fétiche. Ils étaient sans occupe pour avoir de l'argent. Et les garçons avaient l'habitude de voler l'argent et manger avec les petits frères de ils ont décidé de voler une grande somme. Il a volé l'homme alors ils Et bien, il regarde comme ça, il voit qu'il n'a rien. Il a commencé à déclarer des choses. Quand je retourne à Kinshasa vers des années 2014, je demande à m'a dit, ton ami était déjà décédé, ça j'ai dit, mais il y a euh, son frère. On m'a dit, son frère est devenu fou. C'est un jeune garçon Bon, Il était habillé. Il était devenu Il mangeait dans la poubelle. Un jeune. Juste à cause de l'argent de quelqu'un qui travaillait dans le bêtise. Amen écouter les choses que je suis en train de vous dire, peut-être tu peux te retrouver dans cette chose. C'est pas pour Ce hmm. C'est pas pour t'appuiser. Mais pour t'aider de pouvoir prier et sortir de toutes ces choses. Est-ce que tu peux dire? Dans l'idolâtrie, il y a plusieurs choses. Vous savez, nous avons un Dieu qui est jaloux. Qui est tellement jaloux. Et nous sommes dans une famille, moi qui me dis, lorsqu'on grandissait, je fréquentais l'église des pères. Les gens sont comme ça parce qu'on partait avec la femme. À un moment donné, on doit organiser une partie à l'église protestante de Bissana, où j'ai pris aussi. Mais ce sont des choses que tu dois prier et chercher Dieu à cause de cela. Parce que ça peut impacter ta vie d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de, de ces choses, l'idolâtrie et le piétisme. Pourquoi Parce que ça va nous prendre encore beaucoup de temps. C'était prévu au commencement de décembre, la janvier, mais plutôt en euh, novembre. Et moi, j'aimerais te dire une chose. Et toutes ces choses t'aident à réfléchir avant la météo et à prier sérieusement. À l'église, je n'aurai pas le temps de prier pour chacun. Mais je vais disposer un samedi. Si tu as besoin de parler, tu viens. On parle. Et après, Ne dis pas que je veux dans ce c'est que les Il y a des choses qui demandent des personnes qui ont l'autorité et qui pas donné. Je veux dire Amen. Je répète, je ne te pas toutes ces choses pour t'attaquer, pour te pointer les doigts. Mais c'est pour aider je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. On avait ici un pasteur qui devait nous concentrer dans l'église de la Le premier du, du, euh, samedi, quand il est venu, il a prêché, il était long. Et le deuxième dimanche, le, deuxième jour, c'était le dimanche, il devait prêcher. Je me suis venu vers lui, j'ai dit, pasteur, il faut euh, les temps, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont entrer j'insiste insisté à mon pasteur, le temps, le temps. Il me regarda comme ça, il m'a parlé sur son visage. C'était un image. Quand l'équipe te vient, il m'a dit, il m'a dit, viens, pasteur. Il sait que ton père était très colérique. Et je suis conscient. il faut beaucoup prier pour la colère. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Écoutez, il y a des choses. Il y a des royaumes de ce monde de la Et il y a des choses qui nous devons vivre sur la terre. Tu peux commencer à sauver toute ta vie sur la terre, mais en étant dans l'église. Parce qu'il y a des choses qui persistent en toi à cause de ta famille, à cause du lien de ton père, à cause de ta maman, à cause de beaucoup de choses. Mais finalement, ton âme entre dans le royaume des cieux. Tu peux vivre dans la pauvreté beaucoup de choses si tu n'as pas inconscient. Pourquoi j'ai dit cette chose Il y a des jours passés, je pense à âme dimanche des manches. Désormais, je vois, en étant seul et j'assistais encore sur ces choses que je sentais Et j'ai vu quelqu'un qui était Si tout est sans concerné, je me Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Je lis le verset 4. Chapitre 4 plutôt, qui commence au verset 1, qui s'est passé un peu si je peux trouver quelqu'un qui peut lire rapidement, je vais juste. Non seulement j'ai appris euh, le choix, entre Thessaloniciens je commence au verset, hmm. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez conduire à plaire à Dieu. Mm-hmm. Et ce que vous faites, de même, nous vous le demandons de nous encourager dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelle instruction vous, avez donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Mm-hmm. C'est que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle. Mm-hmm. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consacration et la dignité et la dignité, sans les livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Cette personne dans ces domaines ne passe des torts à son frère ou ne porte atteint à ses droits parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Comme nous, comme nous, vous l'avons déjà dit en attente. En effet, Dieu ne nous a, pas appelés à l'impurité, mais à la consacration. Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen. Regardez Regarde celui qui est à côté de toi. Ne rejette pas les conseils de Dieu. Ça, c'est notre bien-aimé apôtre Paul qui a écrit au Thessaloniciens. J'ai réuni le verset 3. La volonté de Dieu, c'est votre consécration. Abstenez-vous de les conduites sexuelles verset 8, ainsi celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, lui là même qui nous donne son Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes sexuels. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Dieu a dit ceci. Sa volonté, c'est de ne pas marcher à l'inconduite sexuelle. Frère, je sais. Vous savez les problèmes de la sexualité a impacté la vie de beaucoup de personnes. Si la vie de beaucoup de gens est détruite au jour d'aujourd'hui, parce que leur parcours sexuel, c'était pas bon. Écoutez, la sexualité, voler ton destin. La sexualité peut détruire toute ta vie. Si on a un canal si facile qu'on peut transmettre une maladie, qu'on peut transmettre les esprits, c'est un canal sexuel. Il y a encore. Une stratégie que le diable utilise très fort pour détruire la vie chrétienne des gens, pour détruire le ministère des serviteurs de Dieu, pour détruire une bonne marche que tu as, c'est la vie sexuelle. l'apôtre Paul va donner ses conseils. Il a dit la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous demeuriez dans l'impurité, mais la volonté de Dieu, il veut te voir, il veut me voir de progresser chaque jour. Et que ma vie soit bien. Écoutez, on ne joue pas avec la sexualité. On ne joue pas avec le sexe. Au jour d'aujourd'hui, tu peux être en couple. Mais ça peut arriver que ton propre mari qui a donné l'argent pour toi, il pas avec des hommes la nuit cause de la passé. Il y a des femmes qui perdent à chaque, année des hommes et ils se remarient, remarient, remarient à cause du passé de la sexualité. Idem avec les hommes. Quand tu vois une femme elle perd souvent les hommes dans sa vie. L'une des choses à vérifier, c'est aussi la sexualité. Ces relations qu'il avait dans le passé. Est-ce qu'elle n'avait pas réussi dans sa vie Elle un mari, une force qui détruit les hommes qui vient dans sa vie. J'ai reçu comprendre. Ça fait quelques mois. Ils ont voulu me Parce qu'il y avait des problèmes qui étaient compliqués. L'homme était devenu impuissant, il n'arrivait plus à satisfaire sa femme. Le problème, c'était quoi Ils étaient en couple. L'homme, déjà, il avait une femme, il vivait ensemble. Finalement, cette femme-là, elle était allée voir un petit chien. Si mon homme est décolle, il devient directement impuissant. L'homme va voyager. Et lorsqu'il va voyager, il va rencontrer une femme qui lui plaît. Et dit que non, je vais essayer de faire quelque chose. Mais l'homme était inconscient de ce que la femme avait déjà prévu. Ça fait longtemps. Le premier nuit qu'il va dormir avec cette femme-là, l'homme, il se sent directement impuissant. Et la femme, là où elle était, elle va dire à son homme, Dieu, vis ce que tu et les conséquences sont graves. Ils sont séparés, mais l'homme était parti et était resté Une chose qui était grave parce que la femme déjà, elle fréquentait des cultistes et de personnes qui faisaient la fétiche. Et lorsqu'il s'est mis dans des choses, elle-même, elle avait déjà communiqué des choses à l'homme parce qu'il couchait avec la personne. Et les choses étaient faciles. Écoutez, voilà pourquoi quand tu veux te marier, c'est important de savoir à qui tu veux te marier. Quelle est la famille des personnes que tu veux te marier Des fois, nous disons que le passé, c'est le passé. Mais des fois, le passé est très important pour t'aider à regarder devant. Si tu ne sais pas réparer les choses du passé, tu verras que devant toi ou dans tes présents, tu auras beaucoup de problèmes. Non parce que tu n'as pas Dieu, mais parce qu'il y a un moment, tu auras des conséquences. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vous ai parlé de David. Je ne sais pas si je vais me mais il n'y a aucun roi dans la Bible que Dieu va appeler l'homme le cœur. Dieu aimait beaucoup David. David a aimé Dieu depuis son passage. âge. Dieu opéré des choses avec David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? ne va rester dans le palais royal. Il va regarder une femme qui était trop belle. Elle dit à ce soldat. De qui était cette femme-là On lui dira, c'est la femme virile. Ton soldat. David a dit, ramène-moi cette Il va prendre la femme de son seul. Un, hein? Il couche avec la femme l'autre. Il était satisfait, j'imagine. Mais il était quand même arrêté là. Il a voulu la femme de l'autre et ôter la femme à son mari. La Bible nous dit il va donner les instructions de mettre Iri devant le front de bataille pour que Iri soit mort. Ils ont tué l'Iri. David est resté avec là. Et qu'est-ce que ça va se passer Dieu va envoyer un prophète. 1 Samuel, chapitre 2, 13 à 39. 1 Samuel, chapitre 2, 18 à 14. Et 1 Roi, chapitre 2, verset 27. J'aime bien les gens qui parce que je vais vraiment vais faire de verset mais je vais donner de l'accès pour prendre le temps. Nathan est venu vers vie. Il lui a dit ce qu'il devait lui dire. Un homme qui avait un seul brebis. Mais il y avait un autre homme qui en avait beaucoup. Mais cet homme qui avait beaucoup, il a voulu retirer seulement à la personne qui avait un sel. Du moment où on a donné cette, cette illustration, la Bible dit David va frapper bon. Un homme, un tel homme, il doit être mis à mort. Parce que David, il avait senti ce que cet homme avait fait. C'était tellement injuste. Or, oh, il avait oublié cet homme-là, c'était lui-même David. Nathan lui regardait, lui a dit, mais David, c'est toi. C'est toi qui as fait une telle chose. Tu as tué, tu es guéri. Tu as pris sa femme. Non, mais jamais David. Vous savez, il y a des personnes dans la vie, quand il fait quelque chose, tu lui reproches ce ta il y a des personnes dans la vie, quand tu dis quelque chose, pas. Et David, quand Dieu me reproche de quelque chose, la seule et unique chose, il va cibler. que ça son pouvoir. Dieu. Des fois, il avait faire peur de blesser les cœur de Dieu. Dieu lui dit, première chose, quand il parle de Samuel chapitre 13, il va dire, il est paix Dieu lui dira ceci à David. L'épée, c'est-à-dire le malheur, c'est-à-dire la mort, ne va plus quitter ta maison. Mais Dieu aimait beaucoup David. David aimait beaucoup Dieu. elle a tête de le punir. Dieu va punir David. Ça, c'était un prophète qui parlait. L'épée ne quittera plus dans ta maison. David, il avait des enfants par-ci, par-là. Écoutez la première des choses qui est arrivée dans la maison de David. Lui, il avait couché avec, avec Bathsheba, la femme qui s'appelait Tamar. Tamar, la Bible dit, elle était trop belle. Bête taille, bête figure, elle était trop belle. Son demi-frère, son propre père frère, ils sont sortis de même père. Il a commencé à l'aimer dans la maison de son père. Et comme ça, je comprenais que tu es Et comme ça. Il y a son ami qui va venir à Amon. Mais pourquoi tu es triste Pourquoi tu es comme ça Il va dire à son ami, j'aime beaucoup ma soeur Tamar. C'est pour cela que je me sens plus bien. Mon cœur ne supporte plus. Je vais sortir avec Tamar. Mais c'est ta sœur. C'est ta sœur, vous êtes le même sang. Écoutez, ce que David avait fait déjà avant, ça commençait à bouger sa maison à cause de la sexualité de David. Écoutez, ça arrivait jusqu'à lui-même David aimait beaucoup Amon. Lorsqu'il a écouté ça, que Amon ne va pas bien, il demanda à son propre père, je veux que Tamar qui vienne me donner à manger dans ma chambre. En Israël, écoutez, une femme vierge, elle était connue de tous. Pourquoi Parce qu'ils avaient une tunique qu'ils portaient cette femme-là ne connaît pas un homme. Ce n'est pas au jour d'aujourd'hui. Et pour trouver une fille vierge, c'est presque impossible. Elle a dit, c'est mon frère. Il ne peut pas avoir de carrière pensée pour moi. Je vais entrer dans sa chambre tranquillement et je vais lui donner à manger. Quand elle va entrer dans la chambre pour donner à manger à son frère, son frère va le traiter. Il va coucher avec, avec elle. Quand elle finit, il finit de coucher avec l'agissant. Quelle humiliation. Et cet esprit des fois ne vient pas de Tamar, hein. des, des, des amants. Mais parce que son père avait couché avec la femme d'autrui, il avait tué son homme. Dieu avait décidé l'épée, l'épée ne quittera jamais dans ta maison. Le propre frère va déshonorer sa propre sœur. Ta mère a dit, mais tu me chasses encore. Quand je me sortis dehors, je n'arriverai pas à regarder les gens en face. Tout le monde sait que je suis vierge. Pourquoi tout le monde sait? Tamar, elle portait timide de vierge. Comme elle était vierge, elle n'a plus droit de porter cette timide. Et les gens automatiquement vont savoir que Tamar a été déshonoré, non dans le mariage, mais en dehors du mariage. Écoutez, la sexualité est La sexualité peut te rendre malheureux. La sexualité pour détruire ton destin à toi et le destin de tes enfants. La sexualité peut bloquer toute ta vie. Même la progression au niveau de l'argent, ça peut être bloqué à cause de la sexualité. Le malheur est Écoutez, si tu suis très bien, ce n'était pas la seule chose. J'ai dit à David pour la deuxième fois, toi tu as fait ça en cachette. Personne ne voyait. Mais moi, l'éternel est Dieu. Je vais déshonorer tes concubines devant tout Israël. là son propre fils Absalom est entré devant tout Israël, déshonorer les concubines de son père. La cause, c'était quoi Parce qu'un père va coucher avec les femmes d'autrui, va tuer aussi les femmes d'autrui l'homme euh, qui avait pris la part. Et cela va créer des problèmes au niveau de sa propre Est-ce qu'elle est une maman responsable La responsabilité, c'est quoi C'est juste aller au travail, préparer à manger, repasser les habits, et tu il ne sait pas que tu mets les enfants dans le monde. Leur vie dépend aussi de toi. Es-tu un papa responsable Pour ne pas commencer à aller de gauche à droite. Parce que tu mets les enfants dans le monde, leur vie va aussi dépendre voilà pourquoi j'ai dit, venir à l'église, c'est bien. Mais quand nous venons à l'église avec la et nous ne voulons pas donner notre vie complètement à Dieu, nous allons continuer à subir des choses dans notre vie, non parce que Dieu le veut, non, mais parce qu'au bout d'un moment, nos parents ont marché très mal. Et le seul moyen de couper ces liens, ces problème que nos parents ont commis avant, c'est d'avoir une alliance sincère avec Jésus. Et c'est par Jésus que toutes les mauvaises alliances peuvent tomber. Mais quand tu es un aventurier au sein de l'Église, tu vas commencer à venir à l'Église des années, des années, changer les églises prétendre des pasteurs, mais les choses resteront les mêmes. la mort est entrée dans la notion de la vie. L'inceste est entrée dans la maison de la vie. J'avais raconté encore un coup. Ils m'a appelé. Nous ne font pas partir de l'Église. Parce que nous avons besoin de voir les choses qu'il a j'ai commencé à parler avec la femme. La femme a été violée au moins trois à quatre fois Il y a quelqu'un qui casse qui va les violer. Il y a le mari de sa maman qui va les violer encore. Il y a un nom que je ne sais pas de quoi qui va le violer. D'où ça est-ce que tu t'es pas posé la question pourquoi toi, on t'a on te vient toujours Pourquoi toi, lorsqu'un un homme te voit, qui attire les hommes très facilement vers toi Écoutez, non parce que tu es belle. Non. Non dépassé, passé, il y a une mauvaise, un mauvais esprit qui est dominé à toi et cela attire des personnes vers toi juste pour jouer avec toi. Vous savez, il y a des hein. réalités qui sont dans, en Europe et dans d'autres pays. Je suis désolé si c'est ton cas, je peux le dire. Les gens se mettent en couple facilement. Et les gens se, c'est quoi cohabitent si facilement. Parce que je n'ai pas de choix. Je rencontre quelqu'un, on se met ensemble, on verra les choses après. Parce que il n'a pas elle n'a pas la partir. Je l'habite avec lui. Et je habiter avec un, deux, toi quatre besoin. C'est bien. Mais le premier homme qui va venir habiter avec toi, la première femme qui habite avec toi, il ou elle va te laisser quoi Quand elle partir, elle va partir l'autre qui va, qui venir, il va te laisser Quand l'autre encore va partir, quand tu vas encore habiter avec il va te laisser quoi Maintenant, quand c'est lui qui est il pour pour faire un mariage. Il va commencer à subir, hein Quoi Parce que tu peux Dis-moi, Amen. Écoutez, dans cette vie, il faut faire très attention à tout. Je vous ai parlé de la confiance il y a beaucoup de temps passé. Quand tu donnes quelqu'un ton cœur, cela veut dire tu donnes à cette personne ta confiance. Et lorsque tu donnes à une personne la confiance, tu l'ouvres la porte de ta vie pour que cette personne entre. Et lorsque cette personne entre, il va te connaître, il a aussi la facilité de te bénir ou de te détruire. C'est comme ça la vie de beaucoup de personnes ont été bénies et la vie de beaucoup de personnes ont été détruites. J'ai rencontrer une femme où son père était un grand député. Et la personne que tu as rencontrée, il n'a jamais connu Dieu dans sa vie. Il n'a jamais donné sa vie complètement à Dieu. Et ce qui était passé dans la vie de son père, c'est dans le sang. Les liens ne se trouvent pas dans les corps, ça se trouve dans le sang. Voilà pourquoi lorsque tu vas partir chez le médecin, tu as les problèmes de tension, le médecin, la première chose qu'il va te demander, qui a ces problèmes dans ta famille Qui a ces problèmes dans ta famille Si tu dis que c'est mon père ou c'est ma maman, il te dira que c'est normal. Des fois, ce médecin, il va commencer à voir le réserve pour te donner les médicaments parce qu'il va te dire que, Messieurs hum, hum, eh, eh, eh, ou madame, les problèmes que tu as, c'est héréditaire. Ça vient de ton père, ça ta maman. Ça m'est arrivé moi. Mon père est décédé, je suis parti ça, ça. Lorsque j'arrive ici en Europe, dans Jean 18, 19, je voyais ma tête était tombée. Je vais sur le médecin, il m'a demandé qui a ça. Je lui ai dit mon père dit ça. Il m'a dit, mais c'est ça tu vas commencer à prendre des médicaments qui t'abusent de non, aussi. Aussi. J'ai pris les médicaments le matin, je prends une de 28 Est-ce que le médecin avait tort Non. Il n'avait pas tort. Il avait dit à vérité. Mais pourquoi de les choses qui est eh, dans ta famille, dans la famille de ton père, persiste dans ta vie parce que tu n'es pas encore sérieux dans les choses de Dieu. Il y a des choses que tu dois vérifier si tu es bien avec Dieu ou si tu n'es pas encore bien avec hein, Dieu. Écoutez, la sexualité, dans la sexualité, pour transmettre les esprits. S'il y a un moyen de monter partir 10 000 directement dans ton corps, si facilement, dans quelques secondes, c'est le moyen de la sexualité. Toi, tu couches avec toutes les femmes que tu vois. Tu sais pourquoi Parce que tu es beau, Parce que tu sais très bien parler. Parce que toi, lorsque les femmes te voient, ils viennent aimer. Mais ce que tout ce que me laisse en toi, tu as déjà pensé à ça. Voilà pourquoi il y a des personnes qui se barrent Tu t'es pas pour que les choses changent. Tu t'es pas pour aller de l'avant. Mais il y a toujours une force qui t'attire par derrière. Tu essayes d'avancer, mais il y a quelque chose qui t'attire. Tu essayes, mais il y a quelque chose. Peut-être il y a une femme que tu avais sorti avec elle. Peut-être il y a un homme que tu avais sorti avec elle. C'est lui qui est resté. Voilà pourquoi les choses passent très mal dans ta vie. Écoutez, si s'il y a quelque chose que tu peux encore conserver très bien dans ta vie, c'est la vie et la vie. Alléluia. Si nous ne voulons pas parler des, démons, on peut voir des maladies transmissibles qui peuvent empêcher peut t'empêcher aujourd'hui de rendre stériles Ça transmet beaucoup de problèmes dans la vie. Et qui ne peux plus avancer correctement il y a aussi la possession que j'ai parlé. Tu peux être possédé par les mauvais esprits. Et les choses ne, marchent pas bien, tu vois. Il y a aussi des parmi il milliards de qui ne dorment pas la nuit. Tu dors avec homme c'est le Il a toujours l'habitude de voir perdre dans la nuit, ta femme la même chose. Un jour, elle m'appelle et m'a dit, pasteur, je vais te battre. pas dis, « quand m'a dit, pasteur, à chaque fois que je dors, je bouge avec un homme. Il m'a dit, pasteur, ce qui est bizarre, c'est dans propre consentement. C'est-à-dire moi-même, que je vais faire ça, et cette fille, elle était habitée par des mariés. À chaque fois, à chaque fois, c'était la même chose. Et tu regardes son parcours, tu verras que c'est une personne qui dormait avec ça. Elle dormait avec ça. Elle dormait avec ça. Elle ramassait que des démons. Moi, je te vois belle. Moi, je te vois beau. Mais l'homme qui aura l'intention de te marier, lorsqu'il va te regarder, il va te voir comme si tu étais un monstre. Tu sais pourquoi À cause des femmes qui étais sorti avec elle. À cause des hommes tu étais sortis avec elle. La masse de vieillesse est venue sur toi. ceci, ne rejetez pas les conseils de Dieu. Si tu les rejettes, tu ne rejettes pas une personne, mais tu rejettes Dieu lui-même. Et ce qui est compliqué, il y a des hommes pour ont leur sexualité. C'est dans les réseaux sociaux. C'est dans et ils utilisent les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tout le temps. Tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps. Tout le temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu cherches Tu veux découvrir quoi Nous, ça pas YouTube de l'église, tu ne les regardes jamais. Mais tu cherches quoi euh, L'homosexualité. En tant que pasteur, j'ai tout dit. Je peux dire, j'ai presque beaucoup. Il avait raconté une femme qui était lesbienne. sortez ensemble. Ça m'étonne pourquoi tu dois encore. Quand je te dis des choses qui sont très importantes, tu vas aider ta vie. Fais comme ça, fais comme ça. Amen. Moi, je ne savais pas. Les femmes, quand ils sont où, elles sont où, ils font aussi comme les hommes. J'étais étonné. J'étais étonné. Ouais. Il y a des choses qui sont tellement à chaque fois, que je lis, à chaque fois, que je vois des choses, à chaque fois, que j'écoute des choses, j'ai compris pourquoi Dieu était très en colère contre Sodome et Gomorrhe. en fait, une autre femme, elle, elle est là, elle se, sent, elle se sent bien. Elle sort avec celle-ci, ça n'a pas marché, elle cherche une autre, ça n'a pas marché. Lévitique chapitre 20, verset 30, 13. La Bible est Dieu. Tu ne coucheras pas. pour une femme de même sexe. C'est l'abomination. Je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, j'ai déjà vu des telles personnes dans l'église. Dans l'église. Est-ce que cela là, ce n'est pas ton cas? avant, tu n'es pas passé par là. Ben oui, si tu es passé par là, qu'est-ce qu'après tu as fait Écoutez, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Ce n'est pas si simple que ça que tu penses. personne qui ouvre la parole de Dieu, qui écoute tout le temps la parole de Dieu, il doit être sage. Parce que si tu ouvres une petite porte, le diable va te mettre et il va garder cette ouverture-là Tu sais, quand une personne ne reçoit jamais l'argent facilement, quand il reçoit une partie, il va faire attention avec cette partie. C'est la même chose avec le diable. Si ce qu'il faut t'avoir, c'est compliqué. Le jour où il va t'avoir, il va te maîtriser bien. Lévitique 18, 23, la bestialité. Ce qui touche avec les âmes. Ce qui touche avec Ça aussi, c'est c'est une, c'est une abomination. La viole, c'est la même chose. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai vu des jeunes qui ont des comportements bizarres, Honnêtement, méfiantes. Quand tu parles avec un petit vas à cet âge, à cet âge, des fois par mon frère, des fois par mon oncle, des fois par mon beau-père. Et cela a apporté tellement sa vie, la personne devient, devient méfiante, très colérique. Mais lorsque tu es passé par là, tu avais fait quoi As-tu partagé ça avec quelqu'un As-tu cherché les hommes de Dieu pour prier pour toi La personne qui t'avait t'avais violée, qu'est-ce qu'il avait laissé dans ta vie Toi, entre-temps, tu forces pour les choses et marches. Tu changes des hommes, des hommes de quoi toi tu penses Penses-tu que Dieu ne veut pas que tu te maries Penses-tu que Dieu ne veut pas que tu puisses avoir un bon homme ou une belle femme à côté de toi Dieu n'a pas de problème. Le problème, c'est ton parcours, c'est toi. Des fois, c'est pas toi. Des fois aussi, le problème peut être David, cela a affecté Tamar, a affecté Amon. Tu connais comment est-ce que ton père a marché. Tu connais comment est-ce que ta maman a marché. As-tu déjà pris cette connaissance Et lorsque tu as pris connaissance, qu'est-ce que c'est avec fait? je me suis marié avec Jésus. C'est bien. C'est bien de se marier avec Jésus. Seulement qu'avec Jésus, tu n'auras pas des enfants. c'est le mariage ça peut être cœur, tu dois avoir un homme physique. Est-ce que cet homme physique il sera tranquille dans la maison de toi Est-ce que cette femme physique, elle sera tranquille dans la maison de toi Voilà pourquoi, à l'origine des plaies je vous avais dit ceci. Dieu va demander à Adam Où es-tu Moi, je ne te connais pas là où tu es. À chaque fois que j'ai venu, je te voyais là. Maintenant, tu es où Seigneur, je me suis caché. Mais tu t'es caché pour où Où Seigneur, parce que je suis du haut Adam. Depuis longtemps, toi, tu ne me disais pas que tu es ni, C'est aujourd'hui que tu vas me dire que tu es ni. Ah, Adam. Tu as mangé les fruits que je t'avais mangé. Écoutez, c'était une belle conversation pour que Adam puisse prendre connaissance que tu as péché. La chose que tu as fait, moi, j'ai tapé interdit. Ouais, il y a d'autres hommes que tu peux sortir avec lui. On l'avait maudit dans sa vie. Peut-être son père l'avait maudit. Peut-être sa maman l'avait maudit. Et toi, parce que cet homme-là, il est beau. Surtout qu'il a déjà une fille. Si il a pas des tablettes, vous appelez ça. Voilà. Surtout quand elle met des vestes bien, bien serrées et taille, vous aimez bien. Quand tu ne regardes pas ça. Tu regardes que non, cet homme, il est tellement présentable. Lorsque je vais le montrer à mes copines, les copines diront, oh, t'as fait sortir une bonne chose mais à l'intérieur de cet temps, tu sais ce qu'il va t'apporter. Écoutez, il y a des alliances, mais il n'y a aucune alliance qui est très bonne que l'alliance est Et quand un homme te transmet quelque chose, sa sémence, il te transmet son sang, sa vie. Voilà Simon, hein. ça t'habille. Écoutez, la bouteille peut être grande. Vraiment grande. Tu peux avoir juste une petite bouteille comme ça, ça. Une fois que tu verses ça dans la bouteille, tout le monde devient hein? C'est ce qui s'est passé dans ta vie. Tu voyais que tu étais bien. Tu faisais des choses, ça marchait très bien. Mais lorsque tu commences à sortir avec quelqu'un, tout est commencé à devenir noir. Tout est commencé à devenir noir. Non, on me dit non. On t'a pas dit, Tu t'es maudit toi-même. Tu t'es maudit toi-même. La non. Je vous avais donné un témoignage, c'était femme un jour de ma C'était une jeune fille. Elle habitait au foyer. Je vous avais parlé de ça ici. Elle, son travail, lorsqu'il va faire partie des des elle commence à mettre des filles, elle commence à se faire plaisir. Qu'est-ce que tu fais dans ton téléphone En plus, tu es marié, Tiens avec le nom, Tiens avec la main. Tu peux pas les dire. Tu regardes quoi En quoi tu tiens beaucoup d'attention sur le téléphone La femme, elle sait rien. Ton homme aussi, sait rien. Tu fais quoi Écoutez, il y a la pornographie et la masturbation. J'avais raconté à Paul. Je parle, je parle. Mais en regardant, la femme me donnait comme si elle était bien par rapport à son homme. Mais qu'est-ce que j'avais découvert Au moment de leur fête, de leur rapports sexuels, finalement la femme n'a jamais été satisfaite. Qu'est-ce qu'elle fait Elle va commencer à se masturber devant son homme. Et quand elle va finir, c'est son homme qui va prendre la légende pour lui donner, pour essuyer. C'est une femme qui est possédée. Une femme qui ne sait pas maîtriser son désir sexuel, c'est une personne qui est possédée. Je ne sais pas si tu te retrouves, mais je t'ai dit des choses qui peuvent t'aider. Qui peuvent t'aider beaucoup. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont derrière des ensembles qui parlent de délivrance. Mais un grand problème de délivrance, c'est de reconnaître un où le problème Lorsque tu reconnais cela, tu dois avouer, confesser cela. Et il y a d'autres que tu n'auras pas besoin de prier. il y a d'autres, ça va nécessiter réellement la prière. Alléluia. J'ai un ensuite en avec un ami. Et j'ai raconté une fois était la nationalité anglaise et soudain, elle était mariée avec un homme. Son homme avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Un jour, elle venait du travail, elle a voulu prendre la douche et rencontrer son mari. et C'est parce qu'il mas calma. Quer jejum para lutar. Los que le sofren en la grande é se separar. É se separar. Mon nom ne me satisfait pas. Est-ce que c'est là et a raison pour laquelle tu m'as a après C'est c'est une abomination Tu peux être détruit. Tu peux tes enfants. Tu peux ton couple à cause de la masturbation. ne savez pas. Vous savez ce qui embrouille maintenant les personnes dans nos églises vous écoutez des gens sur Internet, soit disant que le monde les écoute. Et beaucoup de prédicateurs vous amènent dans des élèves. Tu viens dans l'église locale, là où ton pasteur te connaît, physiquement connaît ce qui se passe en toi. Quand tu iras dans le site internet, tu écoutes plusieurs pasteurs qui te Et ton attention et t'attirer là-bas. Tu commences à commettre des erreurs, cause des choses que tu attends là-bas. Moi, j'ai été étonné un jour par des petites vidéos. J'attends un homme de Dieu que vous écoutez peut-être tous, soi disant un homme de Dieu. Il dit, si tu veux te marier, même si un prophète il parle d'un prophète, c'est-à-dire un envoyé de Dieu. Si tes Dieu ne te marie pas, ou te marie pas, et tu dois te marier avec cet homme, même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas te marier avec lui. Écoutez, tout ce que Dieu nous donne, on ne va pas l'aimer. Il y a des choses qui étaient réalisent dans nos vies et qu'on ne sommes pas d'accord. Mais Dieu sait qu'après un ou deux ans, tu vas me dire merci parce que c'est Dieu qui connaît le futur. Il y a des gens dans la Bible, ils ont fait des choses non parce qu'ils étaient d'accord avec Dieu, mais parce qu'ils avaient écouté Dieu. Et un prophète n'est pas seulement celui qui donne le message de Dieu, mais un prophète, c'est aussi un message, un message. Voilà pourquoi tu verras à chaque fois ça vient entrer dans la vie. Les gens attirent l'attention. Parce qu'un prophète, c'est déjà un message. Il est un messager, mais lorsque tu vois un prophète, il est déjà un message. Et quand un pasteur te dit que si un message ou un messager de Dieu te dit qu'il fait ces choses, tu ne le fais pas parce que toi tu n'aimes pas. Écoutez, et un homme qui a marché pendant deux ans, dit, pensais-tu que cet homme, il était content Vous savez pourquoi, pourquoi il avait fait ça Parce qu'il avait écouté Dieu. Quand Dieu parle, même tu n'es pas d'accord, tu dois le faire. Après, tu comprends qu'il avait fait ça pour ton avantage. la sexualité. Une autre chose, c'est la sodomie. Faire des rapports sexuels là où il n'est pas destiné. Et, et quand tu la connaissance de Dieu qui va commencer à faire des choses. Dieu à l'église. Tu es en couple. Toi, tu penses que je, que je suis en couple, tu te perds. Non, tu ne vas pas Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire. Tu sais pourquoi Parce que d'abord, ça va attirer la malédiction chez vous-même. Deux, ça tirera les mêmes malédictions à vos enfants. Ça, je ne peux pas laisser passer ça. Lévitique chapitre même verset 10. Lisez-moi ce verset parce que vous êtes terminé là. J'avais fait la cabane d'une femme. Oh, elle était belle. Elle était trop belle cette femme. Et vous savez, elle faisait quoi Elle sortait par les hommes. Il m'a dit, j'avais un homme qui était marié. J'ai l'aimais beaucoup parce qu'il me donnait beaucoup d'argent. Il m'a donné beaucoup d'argent. Mais je peux t'assurer que jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore marié. Elle n'est pas encore mariée. Elle passe de l'homme à homme. aux hommes qui Tu sais ce que la Bible dit si un homme peut dire telle chose, il doit être bon. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit ceci. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Accomplir parce qu'il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Quand tu te réponds, tu prends la décision de laisser, il prie pour toi, tu verras les choses changer quand tu ne prends pas la décision, ta vie, ça sera compliqué. Je ne sais. Je, je peux vous dire qu'elle est bonne. Mais elle, elle sortait avec les hommes, ils hommes mariés. Parce que ont hommes mariés, l'argent, beaucoup. Peut-être c'est bon. Peut-être c'est bon. C'est bien des se révolter ou satisfaite. Mais après, il y a quoi Après, il y a quoi Écoutez, c'est un conseil gratuit que je vais te donner. Fais attention à la sexualité. ça en réalité, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est quelques minutes, quelques secondes. Mais ça peut détruire toute ta vie. Toute ta vie dans la poubelle. Dans la poubelle. Veux-tu te marier Fais très attention. Avec qui tu peux te marier Fais très attention. Ça, ça m'étonne au jour d'aujourd'hui. Il y a même des hommes qui décident avant que je me marie avec toi. Au lieu, l'homme dit que non, on va prier pour savoir comment ça va marcher. Il dit qu'il faut que tu tombes d'abord enceinte pour savoir si tu auras des enfants ou pas. Après, je vais, te, je vais donner l'argent. Si, tu, si ces enfants-là seront de malheureux à cause de toi, est-ce que tu le sais ce qui t'importe, c'est que lui, il va me dépasser toute ta vie avec lui ou c'est les enfants. Le mariage, ce n'est pas encore les enfants. les mariages c'est la communion d'abord de deux Et les enfants, ce sont les bénédictions, ce sont les conséquences je vais mettre ta vie en danger à cause des enfants. Tu ne sais pas que tu peux détruire la vie de même enfants que tu avais donné la condition avant que tu te maries, il faut que vous puissiez avoir des enfants. Est-ce que tu peux dire Écoutez, il y a beaucoup de choses avant que les chrétiens qui doit savoir. Ce qui nous détruise au jour d'aujourd'hui, c'est la J'avais Je répète encore, c'est pour ça que vous Là où ils parlent de délivrance, ils sont toujours là. Mais si tu racontes les dernières personnes, moi j'ai reçu des personnes qui m'en veulent. pas. Mais tu verras ne change pas. Il y a des choses que tu peux dire que 40 jours, je vais commencer à prier, je vais commencer à prier. ne c'est pas prier. Parce que la force que tu as et la force qui domine ta vie ne correspond pas. Tu dois avouer ton parcours. Et il faut que quelqu'un qui a l'autorité, lui de Dieu, prie toutes ces choses pour que tu t'épanouisses. C'est ça le problème. Vous verrez, il y a des personnes, vous êtes même pas marié, mais vous faites des choses très graves, même les couples ne les font pas. Vous connaissez la sexualité plus que même ceux qui sont mariés. Moi, je vous ici sur ce C'est Celui qui était sage, moi, je pense que peut-être il allait commencer à écrire. Chaque problème, chaque problème. Et après, il va commencer à penser, à penser, à penser. Pour réparer les choses qui se passent dans sa vie il y a des personnes qui souffrent Il y a des personnes qui souffrent. Je vous avais dit que la vie est longue, la façon d'être d'une personne ne t'attire pas. Je vois une personne qui revient ne pas dans une telle voiture. Des fois, tu as besoin d'argent, il te donne. Mais ce qui se passe dans sa vie, c'est l'enfer c'est l'enfer. Pourquoi la tête à cause de la pornographie qui reste tout le temps ici, son téléphone, si son ordinateur, passe tout le temps à ça. Son mari ne sait pas, sa famille ne sait pas. Des fois, à cause de la masturbation, tout le temps, des fois, toi, tu es non, tu comprends ta femme. D'accord, tu peux le faire tant tu n'es pas satisfait. Tu la comprends Pas essayer de nous je vais choper. Je vais choper. Il y a beaucoup de qui sont comme ça. C'est une combination des natures. Les musiciens, qui ne vont pas chanter. Tu écoutez écouté la parole de Dieu. Moi, je pense que tu as compris beaucoup de choses. Le problème, ce n'est pas d'écouter. Le problème, c'est de t'examiner toi-même. Là où tu te retrouves. Et de chercher ta délivrance. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre ne le fera jamais. Il y, a des choses et nous sommes en couple. Mais tu as peur de dire à ton mari ou à ta femme les choses qui se passent dans ta vie. J'ai vu des personnes comme ça. Elles sont en couple, ils sont en couple. Mais il te dit, pasteur, si mon mari écoute ça, il me laisse tomber. Gloire à Dieu. Je vais prier pour cette personne aujourd'hui ils sont là. Ils sont là. Il y a des choses, peut-être que tu dis, je vais ça. Mais tu dois les faire. Les problèmes de pardon, les problèmes de coutume et les problèmes de la sexualité. Il y a les problèmes de des l'idolâtrie et de cultisme. Toutes ces choses sont des sources, sont des sources qui peuvent attirer des malédictions. Est-ce que tu peux incliner ta tête et prier Dieu? Prends quelques minutes de prière. Peut-être que tu n'as pas besoin de crier, mais prends quelques minutes. Pendant que les gens chantent, tu peux prier. Prends quelques minutes de Quelques minutes. Tu peux prier. J'ai dit tu peux prier. 基本可以，基本可以，基本可以，基本可以。你好，久思量，你好久思量你好久思基本可以。